Google Classroom interneten dagoen gela bat da. Honen bidez, irakasleak parteka ditzake ikasleekin dokumentuak, bideoak, aurkezpenak eta bat. Baita tareak ere sort Tarea bat sortzean, erantzitako dokumentuen kopia Classroomek berak egiten du. Edo, irakasleak nahiago badu, dokumento bera bidaldi esaieke ikasle ezer egin gabe, Classroomek sortzen ditu karpeta irakaslearen draidean, tarea bakoitzak dauka bere karpeta draidean. Behin tareak eginda, irakasleak zuzentzen ditu, komentatzen ditu, eta notak jartzen die. Classroomek errazten du irakaslearen lana eta erakarlarria da ikasleentzat.